bueno, gaur ere berriro hemen elkartuko da, e, gehiengo sindikala Eusko Jaurlaritzaren aurrean, zalatzeko lan iztripuen eta lan gaixotasunen goraka da. 2008 urtea ez da salbuespena izan eta gutxienez e, iruro langile hil dira lanian, berro gaita arkide autonomoan eta marna farroan. E, mila emeretzikin urtearekin konparatuz, lan iztripu hilgarriak eguneko irua igo dira. Hora indikan gainera eh, Joakinek desagertua jarraitzen du, duela maika hilabete pasatxo, zaldibarreko zabortegian, eta urten ere, pues, lehenengo iztripu hilgarria, izan dugu, gazte bat, ogeita mazai urte, azpi kontrata batentzako lan ditezu nibertolaren zat. Ezan behar dugu ere, laneko gaixotasunaren gatik zenbalan gile dira ez dakigula, zerentatu ofizialak ez ditugu. Amiantoaren eraginez gutxienez Euskal Herrian hogeita sortzi langilea hil dira eta covid ez dakigu zen balangile hil egin dira. Dakiguna, e, Ego Euskal Herrian e, pandemiako eran COVID-engatik hil direla lau mila eta zazpi langile eta horietatik mila lareunda berrogeita mar ez adineko egoitzetan izan direla eta urteak daramagu sektoreak pairatzen duen prekarietatea eta pandemiarekin agerian geratu da. E, esan behar dugu, ba, bueno, e, ez dutela Eusko Jaurlaritzak eta Nafarren gobernuak hartutako estrategiak COVID eta prekarietateari aurre egiteko ez dutela funtzionatzen, Eta, e, bueno, dakiguna usten dugu iritsi dela momentua e, lan osasuneko politikak errotikan aldatzeko bizitza eta osasuna erdigunean jarri bar da beste guztien gainetikan. Horregatik, egoeraren larritasuna ikusita, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroan gobernuari eskatzen diogu enpresan gaineko kontrola handitzea. Horretarako kontrol hori egiteko e, Europako batez bestekearekin teknikariak parekatu egin behar dira eta eskatzen ditugu teknikari gehiago lan ikuskaritzan, lan osasunean eta Nafar Institutoan parekatze hori lortzeko gutxi gutxienez beste egun teknikari behar dira erkide autonomoan eta beste berrogeita mar Nafarroan. Baita ere, eskatzen diegu e, ez kontratatzea, prebentzio arloan e, zigorra jaso duten enpresekin. Bestetik ere, esaten deguna da Ego Euskal Herriko enpresa guztietan arriskoen evaluazioa egin behar dela ikusten dugu ba, e, lanbaldintza larriatu lanbaldintza psikosozialak e, okerrera egin dutela eta bi urteko epean uste dugu enpresa guztietan arrisku psikosozialak gutxienez evaluazio bat egin izan bar dutela. Horretarako egoeraren larritasuna ikusita erregistratuko dugu bilera bat idoia mendiarekin.